Merci, Monsieur von Lanten. La discussion est toujours ouverte aux membres du Conseil. La parole est à notre collègue Damian Müller. Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist erfreulich, wenn Regierung und Parlament am gleichen Strick ziehen und das noch in die gleiche Richtung. Das ist in einem besonderen Maß bei der Motion von Kollege Graber der Fall, die schon fast offene Türen einrennt. Und dennoch ist diese Motion wichtig, denn äh, das Zeichen, das mit dieser Motion in Richtung der Vereinigten Staaten von Amerika gesendet wird, ist meiner Ansicht nach für die laufenden Gespräche nicht unerheblich. Zwar liegt der Abbruch der letzten Freihandelsverhandlungen mit den USA nun gut zehn Jahre zurück und beide Seiten sind wieder zurück am Tisch, um die Möglichkeiten einer verbesserten Zusammenarbeit auszuloten. Aber einen zweiten Rückzug können und dürfen wir uns auf keinen Fall leisten. Und in diesem Sinne bin ich überzeugt, äh, dass die Motion Graber ein klares und deutliches Signal ist, dass die Schweizer Politik hinter der Arbeit unseres Wirtschaftsministers steht und diese auch abstützt. Ein Ja zu dieser Motion ist auch eine klare Botschaft an unsere Landwirtschaft und ihre Vertreter, insbesondere wenn die Motion ja vorgibt, dass ein stark partizipatives partizipativer Ansatz zu wählen sei und dass äh, die maßgebenden parlamentarischen Kommissionen laufend informiert bezüglich auch äh, konsultiert werden sollen. Das trägt zu einer noch stärkeren Abstützung innerhalb unseres Landes bei. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist mir auch gleichzeitig ein Anliegen, die Initiative von unserem Bundesrat und sein Geschick welcher er immer wieder an den Tag gelegt hat, äh, zu danken. Er hat äh, den privilegierten Zugang zum Reich der Mitte nach China uns offengelegt. Unsere Konkurrenten in Europa warten weiterhin auf diesen Zugang. Die Schweiz als kleine Wirtschaftsmacht äh, hat diesen Zugang bereits. Und es ist auch die Initiative von Schneider-Ammann, dass er nun in acht Tagen in Indonesien das nächste Freihandelsabkommen unterzeichnen wird. Und so bilden die beiden Freihandelsabkommen einen erfolgreichen Bogen vom Anfang bis zum Ende. Und wenn wir das nun mit den USA im Sinne der Motion Grabe vorwärts geht, dann ist das sozusagen ein Pünktchen auf dem i. Ich danke Ihnen, Herr Bundesrat, für Ihr Engagement für unser Land, aber gleichzeitig auch äh, für unsere Wirtschaft, dass Sie die Märkte offen halten und uns nicht abschotten. Und wenn wir das nun auch machen mit den USA, ist das sicherlich ein Zeichen, auch wenn Sie Frau Ivanka in dieser Woche zum letzten Mal besucht haben.